akong di basta na kung gi tar ang gitalong para ang gi-starter. Oh. Pasap. Starter na siya. So ang imong ang imong frequency ana. Oh. Pwede man siya magisa-isawan or imong iset og katong imong repeater mo frequency. Oh, repeater. Ah, repeater nimo. Oh. Ana karon naka simplex na karon. Oh, simplex. Na, ah, oh, naa sa 155. 155. So ako ato man sindi palong. So are rin ka sa PC. Hmm. Kuna nimo buhaton, download mo ni si mong PC kini dapat na kani. Kunti mahitabo rin sa kanang mapalong og sa kadlaw. Advanced IP scanner, mo na i-download. Double click na nimo. Bali pasabot pangitaon ning IP sa imong sa imong Raspberry Pi. Iskan. Dito nga ah, kuan, dito nga ah, harap ni butang. Aw. Oh. So yan ang iskan dayo. Oh. Iskan na si mga IP. Hmm. Ano? Ano raw? So na na yung pisa. Oh. Kita ani mo Raspberry Pi. Ah, naghamli ka ba Raspberry Pi? Kita may isa, narang isa. Raspberry Pi. May isa, 1.4 o. Muna IP wala pag ah, kuan pa siya ga dasal. Oh, di ba kana bang ihang kuan dia? Mo mga ipik Mga itik. Itaal ni mo diri ah, ang mga ras diri. Isa ra kabok mm. na baditik nimo kay isa ra na kabok kini kay duham kun sila ka. Oh, lagi lagi. Oh. Mo ni ang daan nga ipik ni Pagpalong. So gain sa lais pa na. Okay, kuan kanang lugay sa napalong. Oh, palong siya lugay. Ako itoyo para Lagi lagi. mo na po mo. Muna pag sit up sa kuwan. Ah, kaya kaya na. Isa ra ni siya. 116. Ibutan na to kaning 116 wala siya okay patay. Di ba patay? Mm. Ay wala di mo ni pilog ko ni. Kita na kanang kata kata kata kata katong na imorot box na imay di buto na eh? eh? hmm. na. Kani? Kana kita. Kaman, dire. Luyo. Kana. Ah. So pa din on eh. Sum din na. Manta ni moros verify. Ah, mao tama kani. Oh. Kini mo ni mong sampag. Rush, rush, verify. Sound card? Sound card niya. Nadya sulod. Mm. Ang gagawin na nadya sulod mo. Ano yung kwan? Sit up ni DW9 CBQ All Star Next ka tagbalik Kay tanya eh, ano. hmm. mo kiti kay kuan hmm. wa pa mo di maon so kato to internet dito nakasaksak di ba huh? may wire eh, puti sa ana oo uh, internet na ah sa oh wire internet na, Oh, wala na sa modem? Okay. Okay. Modem. Kini, eh, radio. Ano sa mga? Ah, dari. Kanara. Ah, Raspberry Pi 1.16. Naidan 1.16 gid take. Mm, 1.16. Napoy dan 1.18. Hmm. Ah, mari kini 1.16 nimo ha. Tatay mas pag human nakita na nimo IP for example, kini, wa may lain makita nimo Raspberry. Magutro-utro na siya bay. Kas ara ba sa mapalon sa dugay. Ari ba ang kanang IP niya ba? Dili na. Basta dili ni mapalungon tong RPI. Pandara oh. na pirmi. So kining 1.16. Mano maandar man nga kuan man na ma brown out man. O kana mo plan out siya taas taas ang mapugos ito. Mo lagi mo na siya pero ini mo mo search ka diya sa iyang IP. Wala lagi IP na po. Depende. Ah, oh, lain lain na number lagi, lain lain na pong IP lagi. Hatag 16. Sa may lang mag-active ka na, gablo ni siya. Mm, So, ito sa browser dayon. Mm. Ah, sa Google. Imo dayon i-type dito, 116. Ah, tugmo na siya. So, 192.168.1.16 hmm. slash Superman. Ako lang butang dito. Slash Superman. Ito na Superman. Mana Supermon. Si, Superman? si ka, mana Super. Supermon. Hmm. <laughs> Okay, testingan. okay, sumaon so, na siya. Now, mo man imong Oh, 56174. Sumaon so, imo oh, DX9LN link, di ba? Mm -hmm. Oh. Hmm. Ah. Mo buhaton, malagin ka. oh, na, login din. Username? Sa browse IP. Using advanced IP scanner. IP scanner. Then URL type 192 sample 168.1.16 slash sa permon na ah, si permon kini kini kini kini mm. kini nga super mm. so mo may type 192 imong ang IP sa pan 192.168.1.16 di ba mm. mga hmm. slash permon gawas ni mm, ang imong username admin admin lang yung butang oh. sa so, ang pan admin admin admin admin lang nasa libre na hmm. na ano siya hmm. admin admin na hmm. lagi sangkita na mo dali o lag so lag lag na siya hmm, nakalag na ato din ka sa all nodes oh all, node. all nodes pero kani kuana dili ni siya ah, asa ah, man dili ni siya Asa man ni? Mo na ni, ang gibasa niya katong imong RPI. Sa to pa mag i-connect pa naton sa computer. Connect mo to, connect mo dili sa dito sa dito na na sa imong internet connection na. Kana imong Raspberry Pi. Disi man mo, disi man network. Oo, oo, oh, oo. network. Ah, sa kuan. Oh, sa router. router. Oh, ang imong portal 1. So 1.1 kining 1 mo man ni portal di ba? Mm. Oh, imong 1 1 man ang pilit eh. Mm. 1.1 man ang pilite, 1.2, 1.3 so man eh. So mag magkita mo kay ang portal 1 man. Gawas gibutan nimo lig zero. Pero lagi ang kani siya murag na kita ra niya dire sa may kuan ang kaning iyang connection dire sa may router. Gi-share sa to. Oh, gi-share sa to. Oh, so wala ni siya connected sa dire ha, wala na i-connect. Oh, kana. Lagi. So gipangita nato yung IP. Mm. So nara 116, mm. active man 116. Mm. So ato din gi-type dito. Mm. So pag type na to, katong Igawas na. klase per Igawas na. So, nana siya. Mano ni siya ang program. Igawas to dito atong gilagin. Ah. Mao na dayon siya. Oh, lag, lag in. Mano ni siya ang hmm. sulod sa imong dito Ah, sa Raspberry Pi. Raspberry Pi na ni siya. Oh. Oh. Pagka man, Oh. din ka. Mao ni okay ni kini 56174 mao ni imong kan. Mm. Matagan. Mm. Makunig kag node. Ang hmm. node na to sa sa kuan. ah connect node. Ang node na to 4-1. 4111. 211. Oh, sa conference. Mm. Pero dili lang actually 4111. Kung natin makailangan lang na inood po, pwede kang connect dito. Disconnect lang mo. Connect kasi ito. Hmm. Kaya siya basic, diri, diri sa 4101. Kaya naman talaga standby. Lagi, lagi. 42101. Mm. Ana sa bridge. Then connect. Kung anong tang 42101? Ano? Mo ni siya ang node Joey sa Bisdak. Oh. Hmm. So connected na on, ano sulod diri meaning nakakonect na ka sa node 42101 kini so anything ang um, istorya aning node 41201 kanjuwi nga po na o kanjuwi na po tong 41211 o kwanto siya bridge to uh, ah, kwanto siya di, di, uh, di, uh, ah, DB switch oh. kini siya mo siya main server na rin diri makita ka na ko diri wala pa ma-update kay Joy dapat magawas sa mong call center magawas ning kapatagan mm. bapa niya ma-update sa diri magawas makita kan anak ka diri oh mm. -hmm. o disconnect ah Disconnect ha. Manaman sa meta board dito. Hmm. Disconnected ka. Mm, oo. So, mag-connect ka. Hmm. Connected na ka. Hmm. So, may tabuan na. Kini, naman siya sa 4101. Naka, naka program na. 4101, oh, okay. Nakaprogram na. Pag mo key up ko, Ah, ni-receive ang imuhang radyo tanawa. Mm. -hmm. Pero, hmm, hmm. okay oh. na, oh, na di amatan ni link. Oh. ko paminaw ni muna sa sapan pala ko atong isa para dyan eh oh, lah. kani? ok na basta okay paminaw so mamalimong mamalimong itong frequency diha di ba? Hmm. ok na oh Oh, 110. 411. Check 123. Dungog na ka dito sa kan. Sige pa ta. 42101. Hmm. Connected na ka sa bridge. Sa tanang nakakonig ganin kadungog nimo. Hmm. Sa ipan ang ah, sa bisdak. Dito na makatsiriner na. mm. 42101 oh. Ah, nag-green ka dito. Nagsiwas ah, detected. Hmm. So kini mm, mm. man. So ngini kini siya sa repeater bali ni kung magradyo ka. So kung magradyo ka mosulod na tayo sa link. Mm -hmm. Best versa support, kung dali kong storya ah, sa link man ni. Eh. Check 1 to 2. say link? say link? Kini di switch man eh. eh. ah, ni. I'm na nag-connect. Oh, Ay pero jo na ani kini siya okay ni. Ang sige meron no. Ha? Mm, mm, sa kasi. Check 1 to 3. 1 to 3. Dungog ka tito, nigawas dito sa imong radyo. Okay lah, mm -hmm. mana hmm. yang merajam? Check one two, check one two, check one two. Recon itu deh. Okay, transmit ah. mas ya. Mana ini labai? So, mereka mau transmit. Check one two, check one two, check. buka. Check one two, kan? hmm. kan check one two, check. Jom kita Ini saya pan station. Ano? Ano? Kini dumung po ka di SIR kaya naka, kwan mani, naka bridge mani. Check 1, 2, 1, 2. Oh, sa aircake. Ba man dito tara mo ang stars. Mm. Saipan, saipan. Oh. Cambio. Sigon. Saipan, silito. Lito. Bye lito. Bye ang hapon. Ako gitsik ko na natin sa 5-6. 5-6 ang pagkawalan niya. dagting audio no walay kuan walay wala siya eh, wala na siya magputol-putol Mana nak kena kena dili. Oh dili. Ah, pakoma ni mo. Pwede na coverage checks tuloy. Ah. Oh. Tira na yun. Kesel, kesel. Ito, sandali lang. Tawagan kita ng sandali ah, lang sa complicator ta. Hmm. Sulod sa complicator sa. Di, pabot ka sa bagay kung tayo kadug o naman. So, mo siya, mo ni siya ang kwan so kini mo ni mong ilanan. Na kung mo connect kung mo kwan ka, kung mo kwan kasi mo dibisi sa mo sit mo dali mo cellphone. Ah. Di, akong time sit. Importante may alam. Araw-araw ka bang may mapapanalunan? Ah, hmm, Dahil tumatasintay the question of the day. Anong human organ ah, ang kaya mag-filter ng nasa 50 gallons of blood kada araw? Yung manihasan pa ng computer. Ano po yun ang mag-filter? na ako na pangyat. Ipagamit ni Renner ng CP. Mm. Si Renner may programa. Hamot tayo mga pangalan sa internet. Dili lang. Yeah. 24 oras, hindi namin ang tamang sagot bago matapos ang programa. Dapat Logaw ano mo dia dito ka git dia bin. Duda ko una ka lang gamay na ko tingali. Sige ora na gamay ko. Makikam kita dito. Ha? Hindi ka makita. Una oh, may motor kong iparking dito. <laughs> Ya wa buko ka kita lagi ni agi auto. Motor meron ko bantayan. Dindi de do ka babae gi kana ompod atong motor. Ah. Di ba namo ka di bisit ano? Ka istanong ka di bisit. Ya. Yeah. Kan lah. Oo, hmm. oh, oh. bukan ay. Manara. Ano oh. Manita. Sarap na yung account ko. For 121 man eh. Hmm. So muna ka dito sa pan. Oh, for 121, panita. One, one. Portable ka to, akas may isan. Hmm. So, daan tika sa kan. Alis ki... Dala. Dala. CO8. CO8. Rizal Alpha Alpha. Mora ko, das-das ako, manawag ka. Dungo ka na ko yun eh. Hmm? O pwede. Akong lalang tayo internet, makatira may ikaw dyan, no? Oo, tira. Magkagumlabi ng makadita. Labi ng makadita. Oh, bisa pag tuwa kas tindahan niya, okay daw okay radyo. Ay dili hmm. na kasulod. Mm. Pwede na ti ka diri og asa ta. Og dito pud ka. Pero ako no bantayan ani ba kay kalas kay butire? Di man. Mm. Di mo siguro kuan. Ha? Di man kay kana ako na ipiridyo. Kuan man ako ni kadto. Bisa ano ka ro. Ah, kana ba nga cellphone? Aki ni? Oo. Sa nila. Ni ko ni. Oh, siguro ni butire. Asa kung nabantayan ani? Man. Kusuga nun ano mo. La lag ba tire? Mo nang minaw lang ko. Man. Man. Wala tag charger ka dali be. Charger, charger. Kaya tulungan ka sa cellphone. Pwede ka naman dali sa cellphone. Mo remote? Mo-connect ana. Ako, may pa cellphone. Hindi na sa mag-abri-abri o kuha. Hindi na sa computer. Computer. Pero ang imo lang, alang ni mo, ang kana lang ang pag mag-browse ta og mag-browse ta og katong magkuha ta mag mag-search ta katong IP scanner ami IP scanner sa cellphone. Mo gyapon to dire ka mo operate na ka madto PC. Pwede remote. Mo dire ka remote ta basta basta online ka lang sa kan. Lagi puro kung kung kung connected ka sa kan. Then balik ko rin ni ni on na siya. I-remote na to kung asa ka. Oh. Tanaw na to kung kuan. Naka naka unsa ano ni? Mo remote lagi, basta remote gani layo gina. Pero mas kwapo gito bisag katong tuwa ka sa kana ako nakakaroon ini eh, mo connect ka ato ka sa cloud. Ah. Mag cloud server ka. Pagkag IP cloud ba. Ah. Kaya nang 4111. Hmm. Pwede na ko na disconnect connect sa bawas. Bali sa cloud daw ah, may ikot tayo. Wala mong kutis topic IP ko, hmm. kung natin topic IP, wala problema. Ah, oo, permanente. Saka dito sa kanjuid eh. Di, kuan lagi siya. Kanang iya. Oh. Dedicated to. Dedicated to iya. Ano ni mo kanang iya? Kuan lagi yung bakterya eh. Ano? Unsam to? Ano? Ulcer oh, ba lagi? Ulcer, ulcer. Ulcer, aw, ulcer. pas gue masih masih pacar jadi kan waktu gue ngapain ngapain ni ni apa ni kau nak ni nak hunak apa Ngerong? No, naka-fix naman din eh. Hmm. Ano yung glue sa likod? Ano lagi? Naka-fix na. Nagpagya pa na. Wala pa na. Wala pa na ma. Di ara dito. Bigyan pagpalit. Ito ka lang. Sulo ni karton nga kuan. Medyo nga di siya matandog. Para dito kay. Di na matandog. Hmm. Lagan plain lang ba? Hmm. Lagan plain na. Kaso pa ito pa na kung Dulas ko ba na kung Pangisal kami nito kay scanner lang. Hmm. Kaya kanya rin ganito. Hindi kayo. buscando-nos em,